dia! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Finalmente chegámos ao Mónaco, aquele principado na Côte d'Azur rodeado de glamour, de barcos, de casinos, pessoas ricas e, claro, da grande equipa do Mónaco de futebol, que hoje, quarta-feira, quando eu estou a gravar isto, vai jogar contra o PSG. Portanto, o vídeo de hoje é uma divisão desse jogo. <laughs> Estou a brincar, não é nada que eu não percebo nada de futebol. Vamos falar sobre alguns dos grandes prémios mais marcantes e emocionantes do Mónaco. Carolina do futuro, Carolina da edição, uh, tenho duas coisas a dizer. A primeira é que eu comprei uma câmera nova e por isso é que vocês vão ter alguns problemas de focagem ao longo do vídeo. E segunda, o Mónaco perdeu contra o PSG. <laughs> Já era de esperar, não é? Mas vamos ao vídeo. falar dos grandes prémios no Mónaco sem falar do Mr. Mónaco. E eu não estou a falar do Rainier III, nem do Alberto do Mónaco, claro que não. Estou a falar do piloto Graham Hill, ele que ganhou 5 vezes naquele traçado e ainda é o detentor, é o único piloto detentor da Triple Crown, aquele título não oficial, para quem ganha uma corrida no Mónaco, as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans. É um traçado citadino, mas também perigoso, os muros estão a um palmo de distância, portanto vai ser interessante ver como aquele piloto conhecido por perder o equilíbrio e o controle do carro se vai safar nas ruas estreitas e apertadinhas do Mônaco. A temporada de 1984 foi marcada pela transição de Alan Prost da Renault para a McLaren e foi no Mônaco, no Grande Prémio do Mônaco em 1994, que ele fez a sua primeira pole position pela equipa da McLaren, não a sua primeira de sempre, penso que isso foi em 1981 na Alemanha, sem ter a certeza. A pista estava bastante molhada, ao passo que o túnel estava seco. Portanto, alguns pilotos, inclusive o Niki Lauda, pediram à, à direção de prova para irem molhar o túnel para as condições no traçado serem todas iguais. Um, quem estava na sua rookie season era o piloto brasileiro Ayrton Senna, assim como uh, Stefan Beloff. Ayrton Senna qualificou-se em 13º com a equipa a Tolman Hart. Em vez das 76 voltas programadas, apenas se correram 31 voltas e a corrida foi interrompida porque Alan Prost pôs as mãozinhas no ar a dizer que estava muitas, quer dizer, não disse nada, não é? <laughs> Mas o diretor de prova achou que, estava, que não havia condições uh, para correr, porque estava muita chuva e as condições de pista eram perigosas. Ou isso, <laughs> ou porque o Alan Prost tinha problemas de travões no seu carro e estava com medo do piloto brasileiro que vinha logo atrás a tirar 2 a 3 segundos por volta. Nós não sabemos, mas a verdade é que uh, Ayrton Senna podia ter ganho a prova, ou não, porque ele também tinha problemas de travões no seu carro. Por isso, uh, o pódio foi completo por Alan Prost, uh, Ayrton Senna e Stefan Beloff. O Stefan Beloff que qualificou-se em último e fez uma brilhante prova de trás para a frente, conseguindo o terceiro lugar. Contudo, contudo, uh, ah, a Tyrell, que era a equipa Tyrell ou Tyrell, não sei como é que se diz, que era a equipa por onde ele corria, foi desqualificada, portanto ele perdeu esse terceiro lugar. E no ano a seguir, em 1990, 1985, ele acabou por falecer em Spa, quem é que beneficiou desta decisão de interrupção da prova? Muitos dizem que foi Alan Prost, porque estava com medo do Ayrton Senna logo atrás, mas se pensarmos bem, porque a temporada de 1984 foi ganha por equilada por apenas meio ponto. Ah, e ah, em vez dos 9 pontos eh, atribuídos nesta corrida do Mónaco, apenas foram atribuídos 4,5 4 eh, pontos e meio ao Alan Prost. Portanto, se a corrida tivesse terminado às 66 voltas, ele teria conquistado ou não os 9 eh, pontos e podia até ter ganho o campeonato em 1984, não se sabe. 1988, altura da Dream Team, a McLaren tinha Alan Prost e Ayrton Senna como colegas de equipa e a corrida no Mónaco era a terceira corrida do campeonato, a primeira ganha por Alan Prost e a segunda por Ayrton Senna, portanto a corrida no principal ia aqui desempatar as coisas. Um, Ayrton Senna conseguiu a pole position na qualificação por uma margem bem grande, até uma margem bastante humilhante para o Alan Prost, cerca de quase, quase um segundo e meio. Ayrton Senna conseguiu um bom arranque, uh, enquanto que Prost foi logo ultrapassado por Gerhard Berger, mas isso são contas de outro rosário. A corrida de 1988 foi marcada não pela vitória do Alan Prost, não, não. Foi marcada pela volta cent... 166, não, credo, pela volta 66, quando Ayrton Senna foi embater antes do túnel, da entrada do túnel, ah, não sei porque eu perdeu a concentração, ou já estava farto de correr não sei. Uh, eu vou deixar na caixa de descrição um vídeo da McLaren, uh, um vídeo antigo, a tentar explicar o que, é que aconteceu ao piloto brasileiro. Só que uh, Ayrton Senna, em vez de ir para as boxes, fez tipo uma de Kimi, ou quer dizer, o Kimi é que fez uma de Ayrton Senna, porque um, ehm, ele em vez de ir para as boxes, como eu disse, foi logo para casa. <laughs> 1988 foi então o primeiro título da Ayrton Senna no Mundial de Fórmula 1, apesar de, oficialmente, o Prost ter marcado 105 pontos em vez do Senna, que só marcou 94. Só que, na altura, apenas os 11 melhores resultados contavam e, por isso, o Senna ganhou o seu primeiro título. Entramos na década de 1990 e a corrida 1992 no Mónaco foi marcada pela pole position do Nigel Mansell, ele que tinha ganho as 5 corridas anteriores ao volante do seu Williams. À volta 61 tivemos assim um acidente bastante bizarro com o Ferrari do Ivan Capelli que ficou assim com duas rodas suspensas no ar. Uh, e à volta 61, Nigel Mansell, que tinha liderado todas as voltas até então, eh, teve que ir às boxes com um problema numa das rodas e a Ayrton Senna consegue a liderança e aquelas últimas voltas de perseguição entre o Nigel Mansell e o Ayrton Senna são das melhores que eu vi até hoje, mesmo emocionantes ele a tentar passar por todos os lados e o Ayrton Senna a fechar a porta. Um, Nesse ano, em 1992, o Ayrton Senna consegue as 5 vitórias no traçado Mônaco, eh, igualando o recorde do Graham Hill. Fun fact, apesar do Nigel Mansell ter conseguido a pole position no Mónaco e apesar de 31 vitórias na sua carreira e um campeonato mundial, ele nunca conseguiu ganhar no Mónaco. Coitado. Parece o Jim Clark que fez 4 pole positions no Mónaco sem nunca ganhar um grande prémio. Passemos ao Grande Prémio de 1996, onde três apenas cruzaram a linha de meta. A pole position ficou para o Schumacher e logo atrás Damon Hill e o Jean Alesi uh, e o Olivia Panis em 14º aquele que ganhou o grande prémio, by the way. A corrida iniciou-se à chuva e adivinhem quem é que ficou logo na primeira volta? <laughs> O Jos Verstappen. Estava a chover e ele pôs slicks. Totó volta 36, eh, no airpin, naquela curva bem lenta, acho que é a curva 6, onde, sei lá, eles devem ir para aí só a 50 km h Também eu fazia aquilo do meu carro. O Olivier Pani conseguiu passar o Eddie Irvine no hairpin e à volta 40 o Damon Hill, que estava a liderar uh, a corrida, <laughs> o motor dele foi sabida, deu o berro completamente, e o Janalesi consegue ir para primeiro. À volta 60, o Janalesi e o seu Benetton tiveram problemas de suspensão, portanto era aqui a oportunidade perfeita para o Olivier Pani ganhar pela primeira vez na Fórmula 1. E assim aconteceu. Além disso, a vitória do Olivier Pani foi a penúltima vitória de um francês uh, na Fórmula 1, porque a é última, a é última, todos nos lembramos do Pierre Gasly e Monza o ano passado, em 2020. Entramos na era Schumacher, ou quero bem dizer, no ano 2000, e temos o Grande Prémio em 2004, em que a pole position ficou para Jan Trulli e logo a seguir Schumacher. E não, não era o Michael Schumacher, era o Ralf Schumacher. <laughs> Só que depois ele teve que partir em 12 porque teve uma penalização. Na terceira volta só subiu fumo branco. E não, não foi pela eleição do Papa. <laughs> Foi pelo motor do Takuma Sato ter ido à vida. Mais à frente da corrida, enquanto o Alonso tentava passar e dobrar o Ralf Schumacher, foi embater contra ele, causando um safety car. E, nesse safety car, Enquanto o Schumacher, o Michael Schumacher, estava a tentar pôr uh, temperatura nos pneus, foi embater contra o Juan Pablo Montoya perdendo assim a liderança da corrida. E quem é que ganhou quem foi? O Yarn Trulli. Foi a sua primeira e última vitória no Fórmula 1. Essa vitória de Yarn Trulli veio por fim às 5 vitórias consecutivas de Michael Schumacher no Mundial em 2004. Chegamos agora ao Grande Prémio no Mónaco em 2008. Pole position ficou para o Felipe Massa ao volante do seu Ferrari e logo atrás estava o seu colega de equipa Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton conseguiu um arranque extraordinário, passando assim Kimi Raikkonen só que a volta 6 Uh, ele teve um furo traseiro, penso eu, na curva... um furo não, porque ele foi embater nos rails, na curva da tabacaria. Houve alguns erros por parte do Massa e do Raikkonen, mas também da parte da equipa da Ferrari, como é habitual, <laughs> em termos de estratégia, o que os custou a corrida. Essa corrida foi ganha então por Lewis Hamilton e foi o seu primeiro grande prémio uh, vencido no Mónaco. Chegámos ao Grande Prémio de 2016, <laughs> aquele que ainda nos dá uma dor no coração, só de pensar. Foi a primeira pole position do Ricardo pela Red Bull. Uh, vamos lá ver se ele consegue ao volante do McLaren este ano. Ai, isso aqui era. A pista estava molhada, portanto logo se percebeu que a chave para o sucesso ia ser a estratégia. A pista foi secando e secando e os pilotos, ou quase todos os pilotos, eu penso só o Lewis Hamilton e se calhar o Marcus Ericsson, acho que foi esse, um, ah, não mudaram para intermédios, uh, todos os outros mudaram e isso foi o ponto-chave, porque depois quando foi para mudar para slicks, o Daniel Ricardo não tinha os pneus à sua espera, não é? O Mónaco foi a primeira vitória do Lewis Hamilton eh, nessa temporada, em 2016, temporada essa que ele perdeu para Nico Rosberg. O pódio ficou completo também por Sérgio Pérez ao volante do seu Force India. Muita coisa evoluiu na Fórmula 1, sobretudo os tempos e os carros e a maquinaria com que eles correm. Um, eu agora vou-me ter que recorrer aqui à minha cábula para perceber os tempos. Por exemplo, a pole position de 1984 foi feita em 1.22.661, enquanto que a pole position de 2019 o último grande prémio corrido, porque em 2020 não houve, foi feita em 1.10.166. Eles voam. A volta mais rápida em 1984 foi de 1.54.334, enquanto que em 2019 foi 1.14.279. Ok, as corridas não costumam ser assim tão interessantes no Mónaco, eu sei, mas a qualificação é muito interessante e eu adoro ver aquelas paisagens adoro. Eu adoro Mónaco, pronto. Sou sincera, gosto mesmo muito da pista e por mim eu ia para lá conduzir assim a minha Vespa, vum, vum, vum. Assim, mas para os pilotos deve ser uma sensação única de conseguir dominar cada uh, curva, fazer uma volta completamente limpa. E para terminar, eu quero saber quais são as vossas memórias favoritas neste traçado. Uh, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem um like, subscrevam o canal, estamos quase nos 300, os 300 mil, senhora, como? Nem há dois meses eu, eu pus o meu primeiro vídeo, a sério, muito obrigada. E é tudo, eu espero que tenham um bom fim de semana e até ao próximo vídeo. Deus!